Ну, можливо, не знаєте, а хто знає, це дуже добре. 11 лютого цього року, тобто майже вже до місяця назад, оголосили про відкриття гравітаційних хвиль. Хто про це щось чув? Дуже красива кількість. Чула і слідкує за новинками наукового світу. Отож, що таке гравітаційні хвилі? Е, що взагалі це значить для нас, простих смертних? Е, і як це може знадобитися? Е, отож, що взагалі нас оточує? Е, весь всесвіт, всі явища, ми з вами, грози, морські хвилі. Все все стоїть на е, чотирьох кітах. Е, Черепах. <laughs> Ну, якщо так, то можна сказати, що ніби черепаха це сам е, творець, а чотири кита це чотири типи взаємодії. Можливо, хтось знає, які це чотири типи взаємодії. Слабое, сильное, электромагнитное, статическое. Не, не, Отож, ну, е, тільки що мій колега Олександр сказав, що є чотири типи взаємодії. Е, сильна і слабка. Сильна кислотка це такі е, специфічні взаємодії, вони існують на дуже коротких відстанях, тобто нам з вами їх відчути не дано. Е, сильна взаємодія скріпляє цей атомне ядро, тримає купи. Розумієте, так само, наприклад, е, як маковидня всередині маку, вона там таке скріплене між собою. Е, так само і протони, нейтрони, вони знаходяться склеєні. Е, слабка взаємодія це також така специфічна взаємодія, вона пояснює розпад. Чому відбувається реактивний розпад, про який говорив е, Станіслав сьогодні, так? Я тут. це такі е, взаємодії, які ну, які давно вже експериментально підтверджені, які використовуються в таких специфічних галузях, як синтез, атомні станції. Наступна е, наступна взаємодія електромагнітна взаємодія. Найпоширеніше. Наші телефони працюють так, так працює світло проектора, так е, відбуваються грози. Е, також е, експериментальне підтвердження того, що існують е, хвилі електромагнітні. Це, по-перше, те, що зараз цього проектора світло потрапляє на екран, а друге, це те, що ви можете слухати радіо, говорити телефоном. Тобто це підтвердження тому, що ваш голос в телефоні перетворюється в електромагнітну хвилю, потім е, ця хвиля е, подорожує простором, потрапляє в телефон вашого друга або подруги і там трансформується на голос. І останній вид взаємодії це гравітаційна. До цього часу про гравітацію було дуже багато легенд, міфів, теорій. Але тільки е, кілька місяців тому офіційно підтвердили, так, гравітаційні хвилі існують, все окей, рухаємося далі. Так, що таке взагалі кредитація? Е, грубо кажучи, е, перше, що пам'ятаєте ви е, програми, це Ньютон. І його е, легендарний е, закон фітнього тяжіння. В чому він полягає? В тому, що два тіла е, з масою М1 із маси М2. Нормально, так? Якщо я вживаю е, такі е, мнемоніки, це ви розумієте. Е, маса М1, маса М2. Вони е, притягують одне одного е, силою, яка рівна доводку, тобто помножити всю масу на всю масу і обернена пропорційна квадрату відстані. Шарка, так? Дивіться, відстань, між а це відстань, наприклад, так? між ними двома. Бачите, 10 см. І ця сила е, обернена пропорційно. Тобто, чим чим більше ця відстань, тим тим вона буде менша. Дивіться, якщо то 2 см, то е, і, і потім збільшити на 2, так це 4 вже буде. Тоді 2 квадрати, це буде 4, тобто якщо ви в 2 рази збільшили відстань, а взаємодія послабилася не в 2 рази, а в 4 рази. Поняли? Коли суть? Ну, то ще раз проговорю. Якщо е, я тут вісім зараз сантиметрів 10 приблизно, якщо зробити 20, то вся сила притягування не в 2 рази зменшиться, а в 4 рази. І ось саме та поштука забезпечує ось цей тут. Тобто ось це називається обернено пропорційне квадрату відстані. Все поняли? Так. Да. Отлично. Анштейн е, теж не зразу понял. Руслан Петрів не було, щоб на голову впало яблуко, а ще е, до того він спостерігав за е, рухами зірок, планет і досліджував роботи, які зробив Келескарпер. І саме на підставі них він відкрив е, закон Ньютона, який потім переріс у Е, якщо е, швидкість швидкість швидкості невеликі, якщо ми рухаємося так, от просто собі йдемо, і ми бачимо дуже багато, гравітаційне поле невелике, то закон Ньютона дуже навіть точно описує, що відбувається. Але в космічних масштабах, коли такі такі масивні об'єкти, як галактика, е, як зірі планети, і якщо вони рухаються з такими швидкостями, як рухається Земля навколо Сонця, то тут е, є деякі неточності. І наступний крок е, уточнений зробив Ейнштейн у своїй легендарній теорії відносності. Там є дві, є загальна, є, є загальна, є спеціальна теорія відносності, це вже такі деталі. Хто знає різницю між цими двома теоріями? что специальная теория относительности говорит только про равноускоренное разноцементное движение, а общая теория относительности добавляет инерциальное движение и движение в условиях гравитации. Правильно. Ну, дивіться, яка була ідея Ньютона? Бо я що в мене тут зараз переді я такий шматок тканини великий. Так, І е, я кидаю сюди е, кульку від пінг-понгу. Вона, в принципі, навіть не... Е, навіть як це не сплива, як тканина була натягнута, так, так вона і залишається натягнута. Уявіть тепер, що я в цю частину тканини поставлю е, гарматне ядро. Воно одразу же е, потягне з собою вниз тканину. І цей меч під, під, під, під пінг-понг почне скатуватися вниз до ядра. Просікли, да? це типу, ну, дуже дуже простий експеримент. І саме в цьому є ідея гравітації е, Ейнштейна. Ось ця картинка. Тобто Земля дуже великий масивний об'єкт створює е, навколо себе такий великий, таке велике гравітаційне поле, яке притягує до себе інші об'єкти. Саме завдяки цьому місяць е, і супутники навколо Землі е, крутяться довкола нашої планети. Отож, наступне, що що відбулося 14 числа, 14 вересня 2015 року, поки ми всі сиділи на парах і відпочивали, була паща. Дуже далеке звідси, приблизно е, півтора мільярда світлових років тому назад, по відстані, дві масивні чорні діри почали обертатися одна довкола одної. Е, саме і все стало е, причиною випромінена у е, весь простір галактичний е, гравітаційної хвилі, яка і потім була зафіксована. Ну, тут ну, е, може світло, щоб було краще видно. Так лучше, так видно? Отож, а це дві масивні чорні діри. Обертаються одна довкола одної, і зараз вони зліються. І ось в цей момент, коли вони між собою зливаються, вафла, зараз буде. Відбувається неймовірне виверження гравітаційної енергії. А взагалі, е, гравітаційна енергія, чому так довго не могли помітити її? Тому що вона дуже слабка. Наприклад, е, гравітаційна взаємодія Юпітера це одна з найбільших планет, по суті, е, сонячної системи і Сонця. Ця потужність цієї взаємодії це 5 Вт. Для того, щоб ви могли порівняти, лампочки, які е, в нас світять з ці класичні з ниткою накалитом, там 60 е, Вт. Тобто скільки разів гравітаційна взаємодія менше, ніж лампочка? Ну що треба зробити? Якщо треба висунути дії арифметично, щоб порівняти? 12. Окей, все вірно. Е, а тут півтора мільярди світлових років тому назад, і так само на повіщенні, можна сказати, відбулася якась подія. І все було, було б отлічно, якби е, ем, ось дві лабораторії, це колаборація двох, двох лабораторій Ліго і Вірго, вона, розташована в Шенстоні інша в Луїзіані, е, зафіксували це легендарне, е, дуже важливе для історії. Е, подію. так? Ось е, те, що ви бачите, це таке посилення амплітуди. Амплітуда е, це максимальне відхилення ось цієї е, кривої від положення рівноваги від нуля. Розумієте? Пам'ятаєте, що амплітуда? Окей. Okay. Е, і от ось, ось цей фрагмент, ці фрагменти, які були зафіксовані, це якраз і є е, ось ця гравітаційна хвиля, яка виникла дуже давно від злиття двох гравітаційних е, двох е, чорних дір, і вона тільки зараз, е, через півтора мільярда років тому, досягла нашої планети, і ми тільки зараз їх зафіксували. І таким чином підтвердили те, що гравітаційні хвилі справді існують. Е, Як це було зроблено? Ось ви бачите фотографії з двох лабораторій, і те, що вони так виглядають, це неспроста. Е, Всі лабораторії це е, L-подібні, тобто буква L, е, чотирьохкілометрові такі довжелезні тунелі, грубо кажучи. Е, як це було зроблено? У мене є ще один відосик. Так, тільки. Ем, так. Дивіться, що відбулося? Е, О, я краще запиту для початку. Так, так, так. Є, є пауза. Тобто все зроблено, все експеримент був зроблений з допомогою дуже простої технології. Є така річ, називається інтерферометр. Хто чув про такий пристрій? Інтерферометр. Тож все така е, е, дуже спрощена модель того, як зробиться. Все два дзеркала. Це випромінювач. Е, і це також дзеркало, але розташовано там перекриталося до цих обох. Отож, дивіться, е, промінь світла виходить звідси, проходить через це дзеркало і йде сюди. Інший е, е, е цей, е, відбивається і потрапляє все це дзеркало. Отаке, бачите, вони вони досягають, потім відбуваються, йдуть назад. Оскільки е, довжина цих обох тунелів однакова по 4 кілометри і туди, і туди, то коли вони е, тут зустрічаються, вони взаємно гасять один одного. І через це е, не відбувається е, випрямлення. Коли гравітаційна хвиля проходить, коли гравітаційна хвиля проходить, так, то вона розширює простір. Розумієте? Розширює простір просто розширюється. Через це всі каналі, які був 4 км, стає 4 км і 1 метр. І оптичний штаб цього променя стає трохи більшим. І тому, коли вони знову зустрічаються через деякий час, е, вони вже взаємно не гасяться. І е, якась частинка з цього променя пропускає воно на детектор. І на цьому детекторі саме говорять, так, це була гравітаційна хвиля, все окей, ми зафіксували. Е, отож далі. Що це взагалі для нас значить, ця подія, яка відбулася? По-перше, е, нарешті ми можемо створити повноцінну теорію гравітації, тому що, як я вже казав, і сильна, і слабка, і е, електромагнітна взаємодія теорії створення, все працює з експериментом дуже добре. З гравітацією було все не так. Є багато теорій. Квантова теорія, теорія протипової гравітації. Все це до того було лише формулами. І ось нарешті тепер ми з допомогою цього досвіду зможемо хоч якось будувати цю теорію і далі розвивати науку для того, щоб врешті-решт колись описати все іство, весь наш всесвіт кількома рівняннями. Е, наступне це почути всесвіт. Тому що якщо електромагнітні хвилі, вони е, заломлюються, вони десь е, втрачаються, десь є якісь е, шуми, е, то Гравітаційна хвиля йде е, через космос, не дивлячись на що. Як слідно все одно, що, що воно е, тому що зустрічає. І е, таким чином ми можемо досліджувати всесвіт не за допомогою телескопів, а за допомогою якихось таких детекторів гравітаційних хвиль, і таким чином глибше побачити, звідки взяв взявся всесвіт, як він народився, що відбувається дуже далеко від нього, тобто від нашої планети. І останнє, якщо ви впізнали, це кадр фільм, фільму Інцестела. Е, якщо пам'ятаєте, хто бачив фільм Інцестела? Якщо пам'ятаєте, там в кінці була ну, е, така розв'язка, да, що ніби насправді кротову нору е, біля Юпітера створили люди з майбутнього для того, щоб забезпечити збереження людського виду. І це саме вони створили цей ніби, можна сказати, телепорт. Е, так? І Отлично вообще получилось. І саме завдяки саме телепорту е, э, людство збереглося. Так само, можливо, колись створять якусь машину часу, якісь гравітаційні двигуни. І э, е, дуже багато є перспектив взагалі цього відкриття, але поки що вони дуже примарно виглядають. Так само, коли відкрили е, так само, коли відкрили е, електромагнітні хвилі, не дуже було зрозуміло, як і що їх застосувати. Так само і зараз, поки що ми не можемо сказати для нам це буде потрібно, але я думаю, що в мене час, і ми навчимося робити все нові і нові технології, нові і нові речі, можливо, через 100 років. Те, що нам колись здавалося примарним, ми зможемо телепортуватися, подорожувати в часі і проще, проще. Е, дякую за увагу. Є. А, Дивіться, таке запитання. Там було два тунелі, так? Десь приблизно 4 км довжину, які перпендикулярні довго. А ви сказали, що один тунель став, наприклад, на якусь не від якусь відому відстань довше через вплив саме цих гравітаційних хвиль. Вони хіба не стали однаково довшими? Тобто один став довшим, а другий не змінив свої відстань? Я спробую тобі намалювати. О, я не тут, тут є сам тример ця штука. Дивися, е, через те, що е, дивись, там було всього два детектора. Так? Один це припустимо були. Видно чи не видно? Ну. Так. Якщо так, то світло. Так краще видно? Так. Дивіться, все в Луїзіані було, це було у Вашингтоні. Подія відбулася приблизно десь тут. Так, тобто. Е, і всі хвилі йшли, йшли, йшли. Тобто, і вони і так сталося, що один тунель подовжився на одну відстань, а інший тунель на іншу вісень подовжився. Розумієш? Через те, що вісень між цими містами була, і був якийсь запас відстань, який міг подовжитися, щось таке приблизно. Е, ні, подивися, яка, яка там взагалі штука е, входить. Через те, е, що відносно цього L-подібного тунелю е, джерело цього примінення знаходиться не пря не прямо отут, для того, щоб їх пропорційно подовжувати. Розумієш? А десь тут, припустимо. Тому одна частина подовжується більше, одна подовжується менше. І саме е, і саме через це там е, виникнуть різні відстані, а відстані і різні оптичні шляхи проміння. Да. Е, для более простого представления представь, что волны ровно перпендикулярно шли. И у одного туннеля увеличилась длина, а у второго ширина. Ширину мы не меряем. Поэтому именно один туннель увеличивается. Так, наступно. питання ще. можно Это вам еще непонятно или это вам просто все очень понятно? Очень понятно. Что Если вопросов больше нет, то спасибо. За э, какую конкретную из теории гравитации ты если гравитационный, ну, механизм Хиггса, конечно. Да. Э, Что тебе нравится? Я ну, не понял еще раз. Выходит, приятно, э, да? Про, ну, про квантовую теорию гравитации. Э, именно ее задул, когда наконец-то уточнят данные. Да. да. Ядро, наприклад, 80-90% слів, які ми використовуємося, це є Так, а ще 10 лишається на не знаю, на дитяче белькотіння, на коли ми говоримо щось незрозуміле, і якийсь відсоток залишається на ту лексику, яка не вважається нормою, тобто яку ми